你俩都他妈选毛子，我操！俄罗斯真他妈刚啊！哎，跑跑位，你外面放个盾。不是，俄罗斯人民表示这个这个鬼雷拿不下来了。 我操！我操！没看懂，居然还杀人了！ <laughs>